Hallo ihr Lieben, hier ist mal wieder Bröckchen. Mit tollen Neuigkeiten dieses Mal. Und zwar hat meine Schule auf der Comic-Con Berlin 2017 einen Stand ergattert. Und dort werde ich auch zur Verfügung stehen. Ähm, ich werde eigenes Merchandise verkaufen und ich werde auch gerne, wenn Leute Fragen an mich haben, dort Rede und Antwort stehen. Ihr könnt mich also auf dem Stand der Schule für Bildende Kunst und Gestaltung aufsuchen, auf der Comic-Con 2017 Berlin ECC-Messegelände. <laughs> Ich bin außerdem auch auf der Mega Manga Convention dieses Jahr mit dabei, ebenfalls wieder äh, beim Stand der Schule für Bildende Kunst und Gestaltung im ersten Stock. Äh, auf der Comic Con werden wir wahrscheinlich in der Artist Alley sein, das heißt, dort könnt ihr nach uns schauen. Und ich freue mich über jeden, der vorbeikommt und mich lieb von YouTube grüßt. Ähm, ja, das ist auch schon alles. Äh, tut mir leid, dass im Moment hier auf dem Kanal alles ein bisschen langsamer läuft. Ich produziere halt gerade wie verrückt Merchandise und so, um dann das auf der Convention anbieten zu können. Aber ihr könnt ja vorbeischauen und euch davon überzeugen, dass ich die Zeit wirklich gut anlege. Ich schwör's. <laughs> Und ich würde mir auch Mühe geben, sobald wie möglich neuen Content hier hochzuladen. Ja, ich wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit. Bis dann!